yang hingga di hatimu selalu Cintaku bagai ramah-ramah Cintaku bagaikan ramah-ramah Yang hingga di hatimu selalu Bersamaku dan aku Takkan tinggal ke kamu Buat selamanya Aku juga berjaya bagai rambar-rambar Aku tergoda pandangan matamu Boleh buat aku jadi gila Gilakan kamu Itu sudah semestinya Dan semestinya aku Akan stay buat selamanya Selamanya aku dan kamu Sampai hari tua Cerita cinta kita indah Jam tambah ramah-ramah Dari hari pertama Engkau akan ku jaga sehingga bagaikan rama-rama Yang hinggap di hati Mu selalu bersamaku dan aku Takkan tinggalkan kamu buat selamanya Aku juga berjanji Takkan biarkan kau selamanya yang hinggap di hatimu selalu bersamaku dan aku takkan tinggalkan kamu buat selamanya.